Saya Putra Judin, ABK Ghana, Afrika Tengah. Saya berangkat ke luar negeri untuk memperbaiki ekonomi. Ekonomi negara akan baik jika pemberantasan korupsi berjalan dengan baik. Saya berharap tidak ada kriminalisasi dalam pemberantasan korupsi. Dan saya juga berharap kepolisian menuntaskan kasus trafficking ABK. Guru migran Indonesia sedunia, Save KPK, SEP Polri.